मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं सुरेंद्र ब्लॉग स्वागत है आपका मेरे चैनल पर थैंक यू वो बची नहीं है दो दो ताले स्वागत करें इसे पूरे मैच का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल इन दो चैनलों पे लाइव टेलीकास्ट इस मैच का चल रहा है कोई भी दर्शक घर बैठे देख Facebook live the sports plus sports plus Facebook पर भी लाइव चल रहा है the sports plus YouTube channel इन तीनों जगह पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो स्कूल मैच का लाइव चल रहा है जब भी आपको अच्छा ये मैच लगे तो आपकी तालियां और जयकारे इस मैदान में गूंजने चाहिए ताकि पूरे सावा को पता चले कि यह शानदार प्रतियोगिता सावा में होने जा रही है अगर आप यहाँ पर हैं तो हाथ खड़ा कर दें कमेंट्री बॉक्स में दिया बहुत ही शानदार इसे कबड्डी के टूर्नामेंट का आयोजन इस साल की पवित्र भूमि पे होता हुआ आप सब दर्शकों का मन मोहने के लिए एक अच्छा आयोजन यहाँ पर आप सब लोगों की सहयोग Do or die red. India चक्कर तो देनी है यार इतना है देख भैया भैया एक माइक कहता है मोटा पर मोटा पर भैया नहीं नहीं हम तो बैठे खिलाड़ी